Nilianza kusikia sauti ya kabla sijaona sura, ikafanya nikageuka, macho yangu yakakutana na yako Oh, mashallah, you malaika umeshuka Mana macho, umbo lako likanivuta kwako, tuongee, nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo nifungulie dunia ya mapenzi, nimesahau mateso na kufungulia dunia ya kukuenzi. Kiteketeke akimama umelainika, umeumbika, acha kumwagie sifa. Waruke sarakasi na mateke, uzuri wako hawatofika. Mama umejazisha, mikate ya kumiminisha. Baby waonyeshe cheko, cheko, wape mideko, deko, we mzuri filter na makeup wajie wao, na unawapa mateso, watajifunika leso, waonyeshe kiburi, wajiwe wewe ndo mama lao. Aya, aya, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso na kufungulia